Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No episódio anterior a gente acabou entrando nessa ala aqui, com aqueles monstros gigantes, não tão grandes assim. E a gente ativou esse laser aqui, mas ele aparentemente tem dois lados, então vamos tentar ativar o outro lado dele para ver o que a gente vai fazer. Corre dois lasers daqui, aqui só corre um, vamos ver. Pra cá provavelmente. eles demoram bastante para dar dano, a gente consegue então bater eles com o pé de cabra. Essa parte aqui foi. Aqui foi. Agora tá vindo dois. Ah, ligou. Beleza, vamos ver se agora o botão aqui funciona. parece ser um tipo de laser. Vamos colocar essa caixa aqui para Spidel não descer para ver o que, que acontece. eu acho que um laser não quebraria uma parede assim, mas quem sou eu pra discutir com o jogo, né? Eu tô ouvindo cientistas. Será que eles estão aqui perto? A scientist. Thank God. Get us out of here before those military drones figure out where we're hiding. Ah, tem mais um aqui, eu nem tinha visto the surgical unit first. Peter switched it on, but I'm afraid he never made it back. É, tem um cadáver ali. Será que é o Peter? Eu vou tentar passar aqui, ó. Tá, o que isso faz? Para o laser. E aqui abre a porta. Eu acho que a gente já passou. É, não dá mais dano, beleza. Vamos levar eles lá pra frente, pra cá, ó. Eu subi aqui. Eu acho que é pra cá, hein. É, exatamente. I hope those people in the Lambda lab can I'll get this here. under control. I don't suppose you'd reconsider? Yes, let's go. All right. Tava, tava esperando outro cientista, mas ele apareceu. But the administrator just would well, not listen. But I'm warning you, it's hell. It's completely under sneak and fight your way from one end to the other. I don't expect to leave many of your peers along the way. Ele fez alguma coisa aqui. You'll end up at the Lambda complex, where the rest of the science team has taken shelter. I wouldn't venture there myself, but I will let them know that you are então. coming. Tá bom, cara. Para de me seguir. Glad to oblige a fellow scientist. Tá, então vem todo mundo, vai. Vamos nós três. É, a porta fechou ali e eles ficaram pra trás. Cadê? Ela tá aqui em cima. Tem mais alguma? Não que dê pra ver. A gente tem bastante? Vamos facilitar as coisas. Colete. Munição de Magnum mais um pouco. Aquele galão ali sobreviveu à explosão. Tá, tem bastante vida aqui. Acho que era esperado que a gente tomasse bastante dano, então. Beleza, lança míssil. Eu tô ouvindo helicóptero também. Olha lá. Eu não vou conseguir passar aqui. Ah, aqui não tem nada. Eu vou passar pro outro lado lá. Vamos ver. É água. pegar o arpão. E tem um monstro aqui. Ah, o helicóptero ataca a gente também. Ferrou. Vou pegar magma aqui, que isso é emergente. É, mas tem que acertar, né? Se não acertar, não adianta nada através da corvina. Será que dá pra pular aqui? Acho que não. Eu vou pular, vou tentar matar aquela besta ali embaixo, vamos ver o que, que vai dar. Aqui, ó. Uma escotilha. Vamos abrir o máximo que a gente puder, pegar um ar. Ah, ele volta a fechar, então a gente tem que abrir o suficiente para a gente poder passar. fechada? Não, tá fechada. O bom é que a vida recupera. Eu vou pro outro túnel então. Espero que o outro esteja aberto. Também tá fechado, cara. Será que eu tenho que ligar as turbinas em vez de desligar? Não, nem dá. Bom, como é água, eu vou tentar pular lá pro outro lado. É, fora de cogitação. tentar alguma coisa então. Dá pra passar por ali, cara? Eu não sei, eu vou tentar abrir tudo. Vamos ver, eu vou pegar bastante folhas aqui. Não, tem uma escada de emergência. fechado, não adianta. Caramba, eu vou, vou de, entrar ali dentro e se, se morrer que se dane. Eu vou tentar passar de algum lugar ali. Eu acho que não dá não, mas eu vou tentar. Por aqui. Ah! parecia que não dava. O fundo preto ali, eu não conseguia ver o outro lado. Tá, aqui tá fechado. Mas tem o um helicóptero ali atrás da gente. Vamos pegar cover aqui. É a mesma saída, mesmo lugar. Bom, parece que a gente definitivamente conseguiu sair das instalações. Eu peguei uma munição nova. A dessa arma aqui. Beleza. mais nada pra cá. aqui, então essa escada aqui é a única opção. alta voltagem. Eu vou pular ali. Mas valeu pelo colete. 45 de colete é muita coisa. Vai por aqui então. Ah, ótimo. Aquele monstro que a gente matou com o foguete está aqui legal, turbina. Uma passagem aqui por baixo, mas eu vou tentar pegar munição. Acho que no fundo valeu a pena, a gente pegou bastante coisa. Vou pular aqui. Ah, pra cá tem minas. caminho certo. Vem, tô te esperando. Toma. Ai, tem uma mina aqui. abrir aqui. Pra cá. Vamos voltar então. Eu abri alguma coisa. Acho que se a gente andar bem na lateralzinha aqui, a gente não tem mina.